Kaixo! Gaurko eguraldi txarra zegoen iragarreta. Eta hala hasi da eguna. Euria eta hotza. Hori ikusita, nagiak jota. Kosta zait autokarabanatik irten eta etapari ekitea. Halakoetan, lehen minutuak izaten dira zaienak lehor egotetik blai eginda egotera dagoen tarte txiki hori. Uronoz mugairi erdi erditik gurutzatu dut, alderik alde, eta pare bat kilometroz errepide bazterretik joan Bide honek, dantxarineara daraman errepidearekin bate egiten zuen toki zehatzean, bide gurutzea gorantzartu eta nio, hori toponimoan eukana zain Infernuko errota. Infernua gure zain dago. Infernuko errota horretako garrak ere itzaligo lituzke gaurko euriak. Iruzpalau kilometro egin ditut errepide bakarti honetan gora, etxe zahar eta berrituak ikusten. Ardiak urduri jartzen, eta gota nire gorputza bero mantendu nahian. Mendibidea hartzean jabetu naiz euria etzela izango gaurko konturik desatxe ginena. Ordur arte eramatzen 6 kilometroetan mendi magalak babestuta joan naiz. Hortik aurrera zakar hartu nahu aizeak eta oso desatxe gine izan da. gaurko pentsatuta neukan ibilbideak mendigainak saiesten zituen eta ipar mendebaldearen babesean nengoenean egoera eramangarriagoa zen. Horretara ohituta bazaude, noski. Eguraldi petralarekin mendian ibiltzera ohituta nago. Halakoetan badakit, blai eginda eta hotzak egoteak amaiera bat izaten duela. Estela betirako. gainera, hotzari aurre egiteko, ez da, gok horrika pixka bat egin eta berutu hon bat hartzea bezalakorik. Basoak eta mendibideak tartekatuz joan naiz, eta alakoan, jerre amaika ebilbidearen markekin egin du topo. Akaso ez dizu ezer esango GR amaika ibilbideak, baina Pirineoak zeharkatzen ditu. Hegoaldetik, Mediterraneotik kantauri itsasora, edo alderantziz, eta GR amarrak iparraldetik. Egunen batean egingo dudan abentura bat da bide hau. Zazpi ez dut amaitu eta beste abentura batean pentsatzen jada? da? Tira epe luzerako helburuak izatea ez da txarra. Ilusioak eduki behar dira, ez da? Ez dago presari. Duela la urte esan nionean bezala neurologoari, amar urte barru nepalera joango naizela. Alakoan, lur pista bat hartu dut, eta mendin bagalean zehar apurka-apurka igotzen nindoan, urrunean zerbait bitxia ikusten nuen bidearen albo batean. Iritsi eta bunker bat. Zegoen eguraldiarekin, tentuz begiratu dut barrura. Ze pentsatu dut, akaso animaliren bat e- edo egongo zela bertan babestuta, baina ez. Bunker honen parean, bideak bira txiki bat egiten zuen eskubirantz, ekialderantz, eta atzealdeko mendiak ikusi al izan ditut. Urrunean, larrun mendi tontorraren silueta nabarmen ezaguna egiten zait, baina askoz deigarriagoa izan da, gertu xamar, geratzen zitzaidan piramide formako tontor bat, Zein izango tezen, gaurko pentsatutan neukan etapa nahiko luzea zen, berrogei bat kilometro. Eta atzo egindakoari jarraituz, e, etapa bizatitan banatzea pentsatua neukan. Jo, lainoak apur bat joaten zirenean nolako ikuspegi ederra izan dudan. Baztan ingurua zoragarria da, gainez gain joateko. Orain, aukeran, etor zaitez gaurkoa baino eguraldi hobearekin lehen zatian otxondo mendatera jaitsi behar nintzen, eta bertara alkurruntz mendia igo ostean iritsi beharra neukan. Banekin jaitsiera tentea izango nuela, baina zei txura izango tezuen alkurruntzek inguru hauetatik. Piramide hori izango zen? Erlojuan eraman ibilbidea gordeta, eta horri jarraitzen ninduan. Alkurruntzera ninduala, ateri zegoen jada mendi bat inguratzen nenbilela, pentsatu dut parean ikusten nuen hori izango zela tontorra. Baina halakoan bideak errebuelta bat egin du eta ba bai, piramide formako horretarantz joan behar nintzen. Goranzko bidean sorpresa hartu dut. Aitza zulatuz bunker bat egin zuten, alkurruntz tontorraren azpian, dit dio. Mugikorrean bilatu dut Eta ikusi dut, gerra zibilaren ostean frankismoak inbazio baten beldurrez sortutako defentsa zarearen parte ezela, bunkerrau. Eta akordatu naiz, Ander Izagirrek eraikuntza hauei eta esklau errepublikanoei buruz idatzitakoaz. Mugako eraikin eta errepide hauek haiek sortu zituzten, behartuta. tontorrera iritsi eta berehala eguraldiak okerrera egin du bapatean. Elur maluta batzuk eta dena erori zaizkit. Tontorraren bestaldean, bunkerraren sarbide ilun berri bat. Oraingoan, goitik beherakoa. Peio eta Iñaki kontrako norabidean, otxondotik gora, igotzekoak ziren dronearekin grabatzera, baina eguraldi honekin ezinezkoa izan da. Buelta eman behar izan dute. Gainera nire susmoa baiestatu da, jaitxiera tentea neukan alkurrontzetik aurrera. Belarra bustia zegoen eta ez nuen labanduta erori nahi. Erlojuan neukan ibilbideaz paso egin eta ikusi ditudan marka batzuei kaso egin diet. Poliki, baina seguru jaitsi naiz otxondora. Eta jaisten ari nintzela erabaki irmoa hartu dut, bapo gaurkoa, hemen utzi dut etapa. Ez neukan jarraitzeko gogorik eta gitxo. Aurreko lau egunetan zintzo betetzen joan naizen plana ikutara bidali dut jarraitzeko moduan nengoen? Bai, baina zertarako? Esan nahi dut, ez dagoela beharrik, ez dago errekorrik, zein porta du bidai hau bost, amarre edo ama egunean egiten badut. Denbora mugen dependentzia horrek gero eta gutxiago interesatzen dit. Nire gozamena beste non baita aurkitzen ari naiz. Bidaia egitean bertan, adibidez? Gaur rogeita bat kilometro egin ditut eta ia mila bosteun metro gorantzigo. Gustora nago, eta gaurkoz nahikoa dela uste dut. Eta niretzat hori ondo dago. Denera eun da magoz kilometro baino gehiago daramatzat, eta gustora nago egoeretara egokitzen asmatzen ari naizelako. Kanposantua eroiz betea dago. Ez dut horietako bat izateko asmorik. Aio, Eskerrik asko, bosgarren etaparen eta bidaiaren kronikak aguantatzearen. Urrengoan, seigarren etapa.